So, langsung saja guys, di sini ada video Amir Raja Lawa. Air dia lain dari yang lain memang Oke okay, tak sangka Oke okay guys berarti ini adalah pelawak ya Amir Raja Lawa Karena saya tidak mengikuti ya secara serius daripada Raja Lawa Maksudnya menengok dan lain sebagainya Ini kalau NDTK NDTK Abang Andy ini pasti tahulah Amir Raja Lawa ini So jom kita tengok videonya guys let's go Sini ya <laughs> Boleh tak saya nak tengok air Tengok lah. Amir bagi tengok je tau. Dia bagi tengok je. <laughs> tak nampak airnya. Tak nampak. Memang kita dah siapkan air tu. Merah melon, jagung, uh, keladi. Bawah ada apple dengan honeydew. Ni air apa? Merah melon. Merah melon. Ni air jagung Amir lah. Ini trademark dia eh. Ha, ni apple. Kenapa disuruh? <laughs> ini honeydew. Honeydew. Eh? Apple. Warna sama tapi lain lah rasa dia. Satu berapa? Satu tujuh ringgit Ni semua ambil baju sendiri ke apa ni? Haa, baju sendiri Semua? Oh, ni siapa? Oh, bantu. sementara Oh, bantu sementara Tapi hmm. muka lebih kurang lah Haa, ah, jangan Okay, saya, saya nak beli jagung satu, rock melon dulu satu Kita nak rasa kat sini juga boleh rasa kat ah, sini. Ha ni. Ni eh, Rock Island. Jangan kena duduk ya. Jangan minum tak duduk. kita rasa Rock Island Amerika. Rahman. Okay, mereka dengan Sempoi. Airnya wow. memang dibantu sendiri oleh roh Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap. Ada air Irwan. Memang padu ah Rock Melon ya memang rasa Rock Melon. Wow. Memang padu Sempoi. Air ini memang dibuat oleh Amerika terus. Bukan dekat Amerika, Amerika. <laughs> Amerika. Kalau kena try yang dalam keadaan beku. Dia punya dalam beku okay. lagi sedap. Ni ke? Ha. Ini contoh dia yang beku lah Okey, ni yang kan beku. Macam ice cream. Air jagung Amerika, okay. Amerika, Amerika. Air apple Amerika, okey? Amin. So saya rasa jagung dulu. Okay. Sebab bina ah. jagung kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam kental lah guys ya. Oh. Oh, maksudnya tidak encer gitu ya. Satu perkataan. Okey. Marvelous. Marvelous. Sedap. Kan? Sedap kan? Sedap. Oh. Okey, air apple Amerika. Okey. Bak Wan tak rasa ni? Saya kena rasa lah. Ni yang beku tau, yang beku. Dekat panas-panas sedap ni. Oh. Oh. Okey. Wah, memang rasa apple terus. <laughs> Wih, serius sedap. Macam biasa lah, bak kata Wan memang A. <laughs> Okey, jom kita layan. Dah berapa lama ni, Joyce? <laughs> tak ada tanggal pun. 2017. 2017. Oh. Setiap Berarti sudah lama ya jualan 2017 dia itu menjual air jagung Amerika. Oh. Kali ni Amir buat. Hah? Wow. Selalu sehari jualan berapa berapa botol tu? Ah, yang ada biasa je ni. Yang biasa-biasa lah kita nak lah, tahu. Dia rezeki tu bagi adalah. Terima kasih. Ya, yeah, sama. Tak, kena cakap kuat sikit <laughs> Cakap kuat sikit <laughs> Ada orang belanja ni, bagi lebih sikit lah, minta <laughs> Berapa tadi? 20? okay, okay, terima kasih Okay Saya selalu tengok dekat apa? Maharaja Lawak Sekarang masuk dalam program apa banyak? Ataupun Tadi ada Tadi daripada berlakonnya Oh Tadi saya dah macam Alah masuk tanding hmm. Dah tua dalam tanding kan Dah tua kan? ke ni? Macam muda je lagi ya, kan? Tak nak tahu dah tua tu berapa umur Kita tak pernah tahu umurnya berapa 30 lebih dah Ah, tiga puluh 30 ah, ha? lebih. Dia Okay. Abang Zaki. Okey bang. Tapi paling laku dekat sini Air jagung lah. Jagulah. Air jagung dengan? Keladi. Keladi. Ya, yeah. baik bang. Kita tengok abang ni rasa macam mana. Okey, sedap. Macam makan es krim. <laughs> Oh, okay, mantap kan? Jadi kental dia guys. Oh, terbaik. Bukan encer. Best, best. Baik. Baik. Orang nak tempah, ada buat terima tempahan tak? Ataupun ada yang kena kontak terus? Ah? Saya tak, kita tak galakkan lah. Sebab ialah takut risau modal apa semua kan. Tapi kalau untuk infak, insyaAllah saya terima. Bolehlah infak, saya boleh hantar ke masjid, surau dan saya bagi dekat rumah. Okay. Kita tahu lah. Ya, bang. Rezeki hari lah tu. Terima kasih. Terima kasih banyak yang belanja. Okay bang. Terima kasih tips Masya untuk shock, untuk peniaga-peniaga muda? Ada tips tak? Saya rasa tak, tak ada apa yang istimewa pun. Bukan pasal popular, bukan pasal artis apa semua. Cuma raja promote dia. Kena raja promote. Okey, sekarang dah ada berapa branch? Betul, betul, betul. Sekarang, agent lah, sekarang agent? tinggal 6, 7 gitu lah. Kalau ikutkan masa PKP, kita lepas paling banyak. Okay. KS Selangor je ada puluh. Wow. Saya tumpang gembira dapat membantu Amir dapat membantu golongan-golongan belia lah muda-muda semua kan ha. kalau ha. ha. saya benda ni saya buat untuk peniaga jalanan je jadi saya tak nak kos dia tinggi sangat hmm. pergi biasa-biasa punya kos je lah cuma ha. dia ah. pakai nama Aida Amerika ha. saja. betul? saya macam buka jalan je okay. Oh, terima kasih banyak-banyak lah kau di singgah alah tak ada apa pun gini alah biasa je saya pun tak semangat semangat kata-kata positif Rancis. dia nak betul ah, saya banyak satu perkataan untuk Ayah eh. Amir Ayah Amir memang mantap lah Mantap. Kira lah, lain tak dapat. <laughs> Kita orang daripada situ dah bilang lah berapa kali lah Raja orang selfie dengan Amerika. Berapa kali? <laughs> Wait a minute. Who, are you? okay. Ada tak rakan <laughs> artis Amir datang beli oh, kat ada. sini? Ada, ada, ada. Amai je lah. Ramai. Dia macam wartawan lah sebelah segan. so adik kita ni sama belajar lagi tadi kan? Ha, saya sama belajar. Saya doktor, doktor lagi. Ha. Oh. Ah. Saya lepasan diploma halal industri. Ha. Senyum je, mesti dapat banyak. <laughs> Dia, dia kata nak kata banyak tu Alhamdulillah lah rezeki kan Okay Mac Sebenarnya ada hajat sikit ni Ada pula Boleh ha, oh, boleh, boleh, boleh, boleh Apa dia ni Hajat besar ni Hajat besar ni apa? <laughs> Hari ni kan kita okay. nak beli 100 botol. Ui, termasuk dah tadi. Banyak termasuk lah. dah tadi yang kita bagi tadi tu kita nak beli 100 botol tadi. Yang dah yang dah bagi dekat orang tadi apa 32 botol eh. Hmm. So ada balance 68 botol lagi. Nanti minta infak lah dekat rider ke masjid sini ke surau sini ke. Boleh. Yang cerita saya bagi siapa-siapa jelah. Boleh, tak ada masalah. Ha, betul. Lah. Okay, kalau macam tu dekat sini ada 700 <laughs> tinggal semuanya tinggal di Okey, adik kita nama apa tadi? Nasih Hanan Nasih Hanan Fuh, oh, nama sedap kalau dengan perempuan nama dia Hanan lelaki dia panggil Nasih je <laughs> kalau kalau macam berbelanja-belanja air mengasih ah. panggil Nasih <laughs> eh, Hari ni kita tak payah tengok TV lah Raja lawak dekat sini dah kot Okey, Nasir uh, eh, Kejap Ini saya dah sangka ni belum boleh jadi ni Kepala ke? Tak, ini untuk nasi ah, sikit. tahu. Boleh. Okay, Ada 200 lah ni. Oh, ah. okay, <laughs> hadiah dengan untuk Ifan ni daripada ya Yayasan firah dengan penonton-penonton FS channel lah. Eh, terima kasih banyak-banyak eh. Ambil mata merah. Dengan kita pun macam merah. Tak, saya mengisap. Eh, bukan, bukan. okay, <laughs> okay. Terima kasih. Lah, uh-huh. Mari kita balik pancuh lagi lah. <laughs> Kata-kata last daripada Amerika. Terima kasih banyak-banyak fokus untuk channel tu yang Ifak tu yang sokong yang sokong saya yang sokong channel ni teruskan menyokong sebab yalah korang pun tahu kita orang tak ada buat benda bukan pun ha, semua yang patut syariah saja <laughs> ha, kan Jadi support uh, kan, Beri, oh, uh, eh, Abang Amir ni Bicara aja dah lucu kan, ya. Siapa lah benda-benda yang Yang betul-betul punya Kan janganlah jadi macam suka support yang bad marketing is marketing. Ha. Hmm. Ha, kan? Jadi <laughs> ya so, marketing yang yang bersih yang suci ni pun support lah kan. Kalau ada salah silap saya sebelum ni kepada customer-customer yang datang, fikir pada yang pernah datang ke Jalan Jakarta tu salah gurau kali timo. Oh, apa apa pun saya minta maaf. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. Terima kasih airport ejen mereka HQ ada juga insyaAllah ada keluar rezeki saya buka untuk ejen tu sampai ejen insyaAllah kita berkongsi rezeki semoga urusan Amir ejen adik ni sekali dipermudahkan lah dunia dan akhirat terima kasih banyak-banyak kami berhansur dulu Assalamualaikum Assalamualaikum um, ah, baik bang terima kasih bang baik ok bang May. terima kasih banyak-banyak Okay. semoga terus sukses amin amin amin, amin. ok Assalamualaikum <laughs> Okay. Lah, <laughs> okey. okey. Nasi kerabu. Oh, yeah. nasi kerabu. alhamdulillah. Hari oh, ni berniaga sebenarnya. sebelah tu. Kebetulan kita lalu dekat kedai Amerika. Alang-alang kita beli tu air dia. Memang sedap. Sedap sangat. Sini area Kajang kan? Ah, boleh datang ke sini lah. Untuk rasa. Padu. Okey, jangan lupa like, komen dan share. FS Channel. Assalamualaikum. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Amir Raja Lawa ya. Dan nama airnya itu Amerika. Wow, keren. <laughs> Kalau dilihat dari selahnya tampilan ya dari botolnya tadi guys dan isinya juga itu kental banget memang bukan yang encer seperti itu. Makanya abang daripada tim FS Channel ini mengatakan bahwasanya memang eh betul lah marvelous macam tuh. So memang Wow, saya tengok je memang dah hmm, haus guys. <laughs> Ya semoga sukses selalu untuk ke Abang Amir Raja Lawa dan juga FS Channel dan juga teman-teman semua semoga sukses selalu segala urusannya lancar dan juga mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat dan semoga kita ya setiap apa yang kita usahakan menjadi jalan bahagianya kita dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan daripada Abang Amir tadi ya kita bukan melakukan hal yang bukan-bukan gitu ataupun bisa dikatakan bad marketing is marketing penting bukan tapi suatu hal yang bagus ataupun yang baik kita memang kena sokong tapi yang tak baik jangan pernah kita sokong macam tuh karena kalau kita menyokong yang tak baik kita pun akan terimbas dari ketidakbaikan itu sendiri maka daripada itu lakukan yang terbaik demi kebaikan kita bersama dan juga keluarga. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.